原以为二零二一的上半年楼市监管已经够严格，殊不知这只是个开始。进入七月，全国的地产监管政策更是只增不减。上周，住建部、发改委等八部门明确指出，力争用三年左右时间实现房地产市场秩序明显好转。这周，地产券就在迎大调整。 先是上海接连发布了两个重磅消息，包括赠与房屋也要纳入限购范围，以及首套房贷利率进入五十贷。随后武汉放大招，凭票购房或从一区试点到全市推广。这还没完，杭州、无锡等城市也纷纷跟上，积极响应。同时，住建部也马不停蹄地约谈了泉州、惠州等五地政府，要求维稳房地产市场。刚结束的中央政治局会议再一次定调“房住不炒”。这么看来，说房地产市场。 彻底凉了，应该没人会反对。而且这个频率下去，还有午盘再等等想法的大家也不用心怀期待了。 各地政府的精准调控之下，中国楼市进入了全监管时代，房地产的泡沫还会不断被挤出。看得见的手主动出击，在国家刚提出“房住不炒”的时候，其实大家都没当回事，毕竟国内庞大的刚需还在，每次说调控都有反弹的余地，因此几乎所有人都在等着政策平息后房价的暴涨。然而今年不一样了，高不可攀的楼市注定一去不复返。现在回想起来，2020年深圳715新政。 似乎打响了全国楼市维稳的第一枪。那一波的新政，针对资金来源、资金成本、预期收益、投机群体等多方面进行了精准、全方位打击，向毫无防备的炒房团直接浇下一盆冷水。深圳的新房、二手房、小产权房、学区房以及租赁住房都瞬间降温。 随后的一年，深圳楼市也毫不放松，大刀阔斧的政策不断，从二手房指导价到缩紧离婚后购房政策，再到打新规则升级和上调房贷利率。也正是在层出不穷的调控下，深圳楼市终于回归了理性，告别闭眼入的疯狂时代。数据显示，深圳二手房已在新政指导下，成交量陷入冰封。 二零二一年六月，全市二手商品住宅成交为两千五百七十五套，环比下跌百分之十四，同比暴跌七成。这是二零一一年之后，深圳首次在非春节期间跌破三千套关口，可谓创十年新低。同时，二手房价也环比下跌百分之零点二，继五月后连续第二个月环比下跌，同比涨幅收窄。总体来看，上半年深圳全市二手住宅共成交二点八万套，同比下降百分之三十五点四。 环比下降百分之四十五，成交面积也同比下滑百分之三十四。今年上半年，全市二手住宅成交套数仅占去年全年的百分之二十九点九，而新政发布以来，成交量和房价的显著下跌，坚持了“房住不炒”的大政策，更预示着一切都在朝着有利刚需上车的方向发展。作为全国楼市的风向标，深圳也带动了全国楼市的变化。据统计。 二零二一年一到五月，全国各地总共发布调控超过两百三十四次，平均每天一点五次。而调控内容更是渗透至各个层面，房地产税呼之欲出，从贷款到土拍再到新房、二手房交易，布局严密，从房地产开发的一至三级市场多维度确保了房住不炒，力图将所有歪门邪道的猫腻全部堵死。最近，全国各地政府也开始积极响应和配合，比如。 北京严打学区房炒作，上海房贷利率上调和转赠规则双管齐下，广州实行预售证新制度等，在一线城市带动下，无锡、杭州等大大小小的热门城市都进入了调控监管的层层加码状态，同时。 还有房贷的两条红线：一是房地产贷款占比，大型银行不得超过百分之四十，中型银行不得超过百分之二十七点五，小型银行不得超过百分之二十二点五，县域农合机构不得超过百分之十七点二，村镇银行不得超过百分之十二点五。二是个人住房贷款占比，大型银行不得超过百分之三十二点五，中型银行不得超过百分之二十，小型银行不得超过百分之十七点五。县 裕农和机构不得超过百分之十二点五，村镇银行不得超过百分之七点五。如此清晰的明文规定，让银行的整个贷款业务都发生了变化。未来预计全国的二手房贷款都会变得很艰难。放贷时间的拉长和房贷的利率，让投机者无处遁形，也让买房者更加理性。房产将不再是百姓钱包里的吞金兽和存款去向的唯一来源。虽然从数据上看，六月除深圳外，一。 二三线楼市过热的余温都不减，数据仍有小幅上涨，但是随着这一轮政策的落地和后续管控力度的趋严，下半年全国楼市将毋庸置疑的更加平稳。至于炒房者，定然是惨痛出局，一切都是未雨绸缪。如今，房地产未来不会大涨已是一张名牌，那为什么一定要让楼市降温呢？其实，当下的政策无一例外都是对未来的人口问题做布局，一切都是在未雨绸缪。 任泽平曾说：“房价短期看金融，中期看土地，长期看人口。人口是未来房地产最大的基本面。但国家最新公布的七普数据可以看到，未来人口数量将直线下降，人口红利对房价的正向推动逐渐减弱，而人口下降必然带来房子过剩。” 若不提前抑制房价，房地产泡沫只会越推越高，爆仓的后果谁都无法承受。上世纪九十年代的日本就曾经面对了一轮生育率走低和房地产泡沫的破灭。一九五零年，韩战爆发，日本承接了大量的军工订单，这是日本战后工业化的起点。一九七四年，日本制造业发展至顶峰，日本城市化建设也走向高潮。然而八十年代后， 日本进入工业化的末期，产能过剩导致了资本过剩，资本过剩又导致了金融泡沫，所有人都在追逐存量财富和资产，一路推高了日本的房价。幺九八五年，日本在签署了广场协议，相对于美元贬值，日元大幅升值，世界各路游资大量涌入日本，持日元资产，从而进一步推高了日本房价的泡沫。日本人却毫无知觉，尝到了日元升值的甜头。 出手阔绰，然而泡沫经济下繁荣都是虚假的。随着生活成本不断的上升和一路走高的房价，日本通胀越来越严重，人们依赖不劳而获，房产套利成为主旋律，却有更多人陷入贫穷。高房价消灭了年轻人的欲望，也消灭了社会活力。此后，日本生育率一路走低，银行更是负债高筑。 一九八九年，日本房地产的泡沫终于碎得彻底，日本大量企业、银行倒闭，很多负债累累的企业家、银行家是跑路的跑路，自杀的自杀。之后的二十年成为了日本经济发展丢失的二十年，而我国如今也是一样。众所周知。 出口、投资和消费是拉动中国经济发展的三驾马车。纵观我国改革开放以来的四十年，其实也处于几个小周期中，每一时期拉动经济的发展的主动力都不一样。二零零八年以前，拉动中国积极发展的主要是出口。从三来一补到加入 WTO，国际资本蜂拥中国抢占市场，众多跨国企业在华建厂，本土民族工业也迅速崛起，数个行业都在井喷式爆发。 二零零六年到二零零八年是我国外贸改革开放最强的时间。二零零八年，中国外储最高时达到四万亿美元。出口导向型经济让中国完成了资本积累，不过随之而来的美国次贷危机也对中国造成了很大冲击。二零零八年以后，人民币不断升值，抑制了出口，我国经济也逐渐转为了投资拉动为主。利用此前出口导向积累下的外储资本，中国增发了一百多万亿人民币进行投资并拉动经济。自此。 房地产成为了金钱的蓄水池，房价开始了一路暴涨。房地产成为拉动经济的主力。一方面是由于地方政治建设、基建大力搞投资和城市建设需要资金，而地方政府的主要资金就是依赖土地拍卖，大量土地被拍卖给地产公司，资金流动的同时也推动了房地产市场的迅速崛起。另一方面，此前经济飞速的发展，促使大量劳动人口向一二线城市靠拢。 对城市面貌的需求和房屋需求直线猛增，供小于求，价格自然猛涨。